Nama saya Sagung Putuningsi, tinggal di Kerambitan, Desa Klating, Banjar Dangin Jalan. Kencananya pertama ya kita ambil janurnya dan kita uh, kasih hilang dulu anunya, lidinya. Dan itu baru kita bikin udah bentuk canang, langsung dijahit. mau yang mungkin yang lengkapnya kasih porosan dan kasih bunga. Banyak nih jenis bunga yang bisa dipakai untuk sembahyang. Misalnya bunga pun, bunga gemitir. Supaya lebih canangnya supaya lebih lengkap isinya, lebih bagus kita bikin. Ya kalau ada hari raya biasanya kadang-kadang 50 bisa lebih. Kalau sedangkan sehari-hari untuk biasanya membanten sehari-hari itu eh, kadang 25, kadang 35. Yang bikin Banten tuh yang saya dan saya yang bantu-bantu. Sehari saya bikin canang 300 biji. Saya ngasih langganan saya itu setiap hari dijual per seribu dapat 15 biji e, cuma sedikit lima orang pelanggan kalau biasanya e, nyari janur di pasar bisa di warung juga bisa penduduk di sini memang sedikit yang punya lahan untuk nanam janur sulit di sini cari orang untuk manjat pohon kelapa. Kalau dapat orangnya itu dibayar. Dia adalah satu tukang periani ke sekitar umur 20 tahun ini ke sampun dia menek menek. Uh, Wedan ke anak-anak Nuna sudah saya bandar mulai nyonyo sudah siang. itu biasa nih ke nuyur ainan busung sudah siang ya. Dari pun yang nah dan dibayar konten secara pribadi konten ni ke wenten nak di suku duko mekaryo ni ke kajaan istilah ni ke dah yang nih kau ganda. Dan muburo ikaw ganda. Eh, tiang nah sebengan tiang bangun itu pada tiang nuna saja kan ngajak tiang malu usah ngajak tiang wau kecari Jangan sampun nak santu dia ngumpul sampi di kolantas. Ngarit soreannya dia ngarit. bentar ke waktu mari tiang kumo ke cari loin toyo di cari eh, napi betang napi tan kentang lalu ampun ampun wangi ya mulai ya, tiang ada ke jumah ampun wangi ni ya, kau Tidur tiang, nah tidur, tidur, istirahat tidur aku di Kelantan. Nyari janurnya susah karena di sini kan banyak laki-lakinya ya kerja, jadi jarang laki-lakinya ada di rumah. konten na eh, wenten masih ajak tiang paling sing tiang jak dulu kekuatan tiangnya menek ke paling sing nah ketung pohon gitu ya. saya sudah bikin uh, bikin canang sudah dari kecil bisa dari kelas 1 SD udah bisa bikin canang ya kalau uh, pekerjaan saya banyak canang tuh beli Tidak nyita waktu dia untuk aktivitas yang lain. Kalau serba susah nyarinya mencari tukang panjat lagi. Seumpamanya tukang panjatnya itu tidak ada di rumah. Pasti kita menghabiskan waktu untuk nyari tukang panjat. Lebih, lebih praktisnya kita enakan beli, kita cuma cari gini uangnya aja. Ya, saya senang kalau ada bahan-bahan. Kita bikin canangnya itu cepat dan praktis. Nggak membuang-buang waktu cari ini, cari itu perlengkapannya. Kalau daerah Kelating agak jarang pohon janur. Karena itu canang itu penting untuk kita sembahyang. Saya kan saya sendiri kan gadis Bali, harus pintar bikin canang. sebaiknya kalau sempat ya itu bikin aja secanang biar ndak e, keahlian untuk bikin canang itu hilang kalau mengandalkan dari penjual canang ya kalau ada penjual canang kalau enggak no matter things what I will do. Whatever thought I thought, whatever word I said, whatever things that I have done. Remember